Laiko lizarta denon, zareben irugaren bizikleta martxa iritsi da herrera. Giza eskubidea, konponbidea, batea, euskal presoak eta esiliatuak etxera zaren editugulako, ari gara pedalkaraka. Horretarako ezinbestekoa zegu, euskal preso eta ieslariak etxera kartzea. Eta pedalkadaka ari gara bide horretan, indarrak metatuz, elkarrekin, geure helburuak lortze aldera. Egunon, bilaguna amasa! Egunon, Hernani, zarene bilugarren bizineta mantxa osatzen ari da herrian. Itxaso! Itxaso! rechazo, la Beatriz, Díaz Fue, Pelota Ya, Eta eskubidea, kompatibidea, bakea, euskal preso eta jozlari da kezera. Azken pedaltada, da, gaurko eta paren azken pedalka ematen ari gara. Alegin, edarra zuen, arriba zuen, asko, zuen indarra gatik, ilusioa gatik. asko zuen, alegin erratik.